Hallo zusammen, ich bin Alessandro. Ich bin Berufsbildner für die Berufe Oberflächenbeschichter EFZ und Oberflächenpraktiker EBA. Heute schauen wir mal in den Alltag rein von unserem Beruf. Kommt mit! Wir als Oberflächenbeschichter und Oberflächenpraktiker tun Metall veredeln mit äh, verschiedenen Überzügen. Normalerweise sind das Metall. Bei uns tun wir hauptsächlich verchromen und vernickeln. Wir machen bei uns in der Firma Beschichtungen für Flugzeugindustrie, für Baumaschinen und diverse andere Maschinen. Alles das, wo Korrosionsbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit gefragt ist. Voraussetzungen für einen Beruf sind sicher äh, Interesse an Chemie und äh, ein bisschen an physikalischen Grundlagen. Einerseits muss auch äh, Teamfähigkeit sicher mitgebracht werden. Die äh, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit ist auch sehr wichtig. Es kann zwar sein, dass man mal wochenlang die gleiche Arbeit muss machen muss, aber durch das, dass die Aufträge immer wieder wechseln, ist es trotzdem ein sehr vielfältiger Beruf. So, das wäre ein Einblick in unseren Alltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch bei der Firma Blaser im Alters.